Oh.

哈。 Hehehehe ありがとうございます。 Mm-hmm. Oh.

Por ahí va, se le va a hacer el alarma. Oh, my God!